Vergonyós el fet d'on vol retrocedir el, el Partit Popular al país i en general i sobretot a les dones en particular. Llevar el dret de l'avort, no a soles, a més, volen dur-nos eh, a abans de l'any 2010, sinó que ens volen dur més enllà de lo que n'hi havia abans de l'any 1985. Vostès s'obliden de que això és un país laic, jo a vegades ho dubte també, perquè sobretot quan governes vostès, pues, vostès canvien el Codi Penal i la Constitució per els capritxos de la conferència episcopal i per lo que diu la Bíblia. Sabent a més que tot és una gran mentira, perquè avortaments han existit sempre. Ara són legals, però quan no era legal ja existien i ja sabien com era, la que tenia diners, podría agarrar un avión y anarse a Londres, y la que no tenia diners, pues evidentment en corredors, eh, en unes condicions infrahumanes, jugant-se la vida. Tu també un tema eh, sanitari, perquè clar, el que jo pensé és que en el cas de que no te vagin a donar solucions en una malformació del feto, ni haurà amniocentesis, ni haurà biòpsia coreal, en aquests moments aquelles mares que són portaderes de malalties hereditàries pues, en una determinada setmana, que és abans de la miocentesis, pues, tenen dret a una biòpsia corial. Jo suposo que el que ve darrere d'aprovar la llei de l'avortament és que donat que no van a donar solucions d'interrompir l'embaràs a les dones que puguen tindre malalties genètiques, pues evidentment tampoc van a fer vostès ni biòsies corals ni amniocentesis. I altra vegada se situem en que qui tinga diners podrà fer-se les clíniques privades i podrà donar solució a la seva situació i que no ho tinga pues tindrà eh, que patir la situació. Són vostès els que frivolitzen l'avortament, que és una decisió molt difícil per a les dones i que no necessita precisament de que vostès ens duguen a la il·legalitat i ens facin acudir a, clíniques, a clíniques clandestines, sinó que precisament el que se requereix és de que se puga acudir a la sanitat pública i se faci en una sèrie de condicions dignes i en un assessorament mèdic i inclús en ajuda de vegades de suport psicològic, perquè és una decisió molt dura. I vostès, com sempre, la doble moral de la dreta, el que fan és protegir el no nascut, però quan naix el deixen de protegir. Perquè jo dic, ja que les dones van a tindre que dur, inclús, en contra de la seva voluntat, xiquets, en malalties i en deformacions, vostès van a, van a cobrir unes necessitats educatives com van a necessitar, i sanitària, també ni medicaments perquè dic jo, aquelles persones que tinguen eh, malalties congènites que vostès ja estan ficant un compagament, què faran? Per tant, contemple la, la moral del Partit Popular que vela per la vida del no nascut però no vela per la vida del nascut. I jo també demano un dret a la vida, a la vida digna, que és el que vostès no fan en les seues polítiques ni estan fent en la seva llei de l'avortament. Mi intervenció manifestando mi absoluto rechazo, mi absoluta eh, perplejidad, mi absoluta vomitiva situación a su intervención por parte de la portavoz de Izquierda Unida. Es de vergüenza la intervención que hemos tenido que escucharle a, usted. Y ese es el consenso que Izquierda Unida pretende hacer en las instituciones democráticas. Yo estoy seguro que si estuviéramos en otros tiempos, usted no permitiríamos ni que tuviéramos voz. Este grupo no tiene ninguna doble moral. Este grupo no ha puesto nunca en tela de juicio el estado del bienestar ni ha puesto en tela de juicio en ningún momento la educación o los principios básicos de convivencia. que usted sí que quiere poner cosas. Bueno, el señor Medina ha vertido una sèrie d'apel·latius com a, eh, els rebuig, perplexitat, despreci, vomitiu, mm, davant la meva persona, però no s'ha afegit a, a res concret. Jo li vaig a dir, mire, tots aquests adjectius jo li ho a la llei de l'avortament. I així d'indignada estic jo que resulta que ara veguem que tots els drets que tenien com a dones se mos van a suprimir i que ja no tindrem aquest dret i és més les nostres filles tampoc. I s'atrevís a dir que les meves propostes són d'extrema izquierda. Mire, el que passa és que quan tu no és de tan extrema dreta, doncs qualsevol proposta que és d'esquerres, se suposa que és extrema. És vergonyós. Quan jo era xicoteta i me duien a les manifestacions, n'hi havia dos candis que fem. Uno era el fi de l'obrera a la universitat, i l'altre era nosaltres parim, nosaltres decidim. Afortunadament, fa uns anys podíem pensar que aquests càntics ja estaven totalment obsolets. Vostès, en dos anys, han fet que se tornen a ficar en vigor aquests dos càntics, perquè el fill de l'obrer ja no va a poder anar a la universitat i perquè les dones parim però ja no decidim, segons vostès. I parlen de consens. Mire, el consens possible en un dret laic i en un dret constitucional és el següent. L'avortament ha de ser lliure i vostè, si no vol practicar-se un abort o no volen avortar, no ho facin. Aquesta és la llibertat que se té en un estat de dret, que que vulgui que ho faci i qui no vulgui no ho faci. Jo sé que no, que no la van acceptar, però el mínim que podien fer és respetar que puguem mostrar-se contràries a una llei que vulnera els nostres drets fonamentals com a dones. Simplement voldria fer una reflexió. Com parlant de reflexions, m'agradaria fer una reflexió. Jo no estic d'acord en esta llei, però quan dia, per exemple, la diputada d'Esquerra Unida perquè cada un té dret a no sé què, no té res que veure una cosa o l'altra, perquè no, vull, no, no té res que veure, jo penso que això és més seriós. Però quan van dir en Catalunya no n'hi ha bous, ahir no van donar opció a ningú. Qui vulgui anar als bous que vaja i el que no vulgui que no vaja. Però va dir, així no n'hi ha bous, perquè ho diguem nosaltres. No li van donar opció a ningú que diguera a mi m'agraden els bous i jo vull anar als bous. I així ara vostè vol que li donen opció a la gent que me pareix correcte, les dones tenen que opinar. I jo estic correcte. Però per a unes coses sí i per altres coses no. Si no és que a votar. I a mi els bous no m'agraden, eh?